Saluton kai bonvenon al nia dimancia medito. Mi estas en eh, mia giardeno, ki un mi ancora o havas por la somero kai mi volas juigin, ki am eh, la vetero bonas. Kai hodiau mi volas legi kun vi el tiron el la tractajo esperanto kai volapuk. Ki un mi ancora ne electis por cur meditoi char multa i parto e comprenneble relatas al esperanto kai volapuco do por homo e qui ne estas en uh, la interlinguistica tradizio ni diru volapuco estis help lingvo proponita uh, antau esperanto fare de signoro Schleier germana cattolica pastro kai gi estis la unua plan lingvo kiu sukcese arigis circa usi internazian movadon kai tio fakte helpis multe la esperanto movadon en la frua tempo char ah, kelkai homoi transiris el volapuco al esperanto kiam esperanto estis proponita e eh, a parte in germanio Cae, do la temo esas giuste tio renegatezzo renegato estas homo kiu shanjas partion cae tio estas uh, eh, peiorativa vorto, char uh, temas pri quasi o per fidulo. Do, estas, uh, estas grave por Zamenhof tusi tiun ci temon, relate al transiro de volapukistoi al la nitiru partio de Esperanto Do mi legas el pagio ducent septec. Celcae vola più u, esta scribite per um lauto do mi legas u, vola più riprocias tiuin el iliae estintai collegoi cioi transiris al esperanto. Tiu ci riprocio estas entute pure infana cae montras nesuffice seriosan tenigion alla afero. Mi batalas ne por autoro de Volapük, cae ne por autoro de la lingvo Esperanto, sed por la ideo de lingvo tutmonda. Ni devas oferi la personon pro la ideo, cae ne la ideon pro la persono. Do, facte, tiun tiu el tiro instigis min pensi pri la ocaso e chi a mi vere oferis la persona a parte min pro la ideo kai ne inverse kai tiu esas malfacila fero facte kai eble ancau Zamenhof poste ne vere faris tio, no? Oni povas debati pritio. Sed, estas interesa principo, cune? ne? Char, ciam oni metas antau cio la ideon, la ideo fortigas, char gine plus dependas de la persono kiu lanĉis ĝin. Kaj mi pensas ke ni diru por la tuta sistemo el eh, ecologia vidpunkto pensante per la vorto ecologio al eh, generala concepto do analizo de la tuta sistemo rilatoi eh? la aliro consideri pli grava la ideon estas fakte pli bona en la longa tempo sed gi estas pli malfacila absolute che tio anca signifas che oni ne devas consideri renegatoi, homoen qui changas la ideon. Cae tio anco esas mal facile, char ni vivas ancao per gruppai identetsoi, cae tio identezoi ancao definas nin mem, cae cael foie esas mal facile accepti la costoin, transiri la rubiconon cae changi partion en tiu senso. Do, mi esperas che vi shatis ci ti uh, strangan eble mediton char uh, mi ec nestas demanda estas vera nur pripenso pri grava fero kai mi bon desira salvi felician reston uh, de la dimancia tago kai gis morga opun nova medito kai nova semaino do restas nur por diri antauen sen fine